La conceptualización de las mujeres en la actualidad es inscribir en el cuerpo de las mujeres la propia desigualdad. Como ya no la pueden inscribir en las leyes, la están inscribiendo en nuestros cuerpos. Como el mensaje a las chicas es, tú eres un cuerpo y a través de tu cuerpo tienes que encontrar ventajas y puedes encontrar muchas ventajas para vivir. El discurso mm, no explícito, sentimental y emocional que nos siguen transmitiendo fundamentalmente la televisión, las imágenes, el relato, este sigue siendo completamente androcéntrico y machista cuando eso se convierte en algo hegemónico, en algo normalizado, eh, genera un modelo identitario y lo genera bajo esa clave de, naturalización y de normalización que frente a las decisiones que tenemos que tomar en la vida nos, va ah, recordando esos modelos posibles a ser en los que nos encontramos cobijados, arropados, tiene un sistema neoliberal donde el, capitalismo está absolutamente hermanado con el patriarcado. Sería absolutamente imposible que la economía funcionara como funciona si no fuera porque existen una cantidad ingente de recursos de la naturaleza que son apropiados de forma gratuita por el sistema y si no fuera porque se produce también una apropiación de una cantidad ingente de trabajo invisible que se da fundamentalmente dentro del marco de los hogares. Que tiene que ver cómo funciona el régimen heterosexual. Estas instituciones que supuestamente forman, forman esa, esa familia, como por ejemplo el papel de la escuela, el papel de la medicina, el papel de la iglesia, para ir formando ideologías donde las mujeres han sido consideradas casi nada, ¿no? A tal punto que parecería que se tiene el derecho de apropiarla y ejercer violencia contra ella. Creo que el momento histórico que estamos viviendo ahora es precisamente un momento histórico en el que se ha puesto, en el que se ha interpelado el patriarcado y en el que precisamente debido a ese hecho eh, la violencia está apareciendo de una forma explícita más explícita, menos explícita en todos los ámbitos de la vida de la vida social para las mujeres. Yo creo que hay que poner mucho énfasis en resaltar que el machismo y el patriarcado está muy presente, probablemente más que nunca, y que además tiene una capacidad de adaptación y modernización muy grande. Muy pocas mujeres se plantean la autonomía personal como un reto, ¿no? Por eso el feminismo es tan importante, porque el feminismo te enseña a que tú eres una persona en términos íntegros y no necesitas complementarte con otro, no eres la mitad ni de otro ni de otra, ¿no? Y eso es, es clave. Entonces me parece que la educación sería la autonomía para ellas y el cuidado para ellos.